あさああやべえ1年間生活と練習を共にして俺は絶対にヤングライオンの先輩 負けないぞずっと見てたんですヤングライオン先輩だけどね俺はもっともっと強くなってメインやもっと上の立場にいると全員潰していきますこの新日本プレスに入ったのは新日本プレスに 新日本プロレスで一番になるだけじゃないです自分はプロレスで <laughs> プロレス界で一番になるためにしてもっとプロレス界を <laughs> 高めに持っていけたらと思いますそんな今日デビューしたでしかも負けの俺がこんな生意気言うのもなんですが絶対に俺が チャンピオンになります絶対に一番は譲らないですこれだけは絶対に譲らないですすみませんどうあのデビューできたことの喜びとかってありますか喜びはもちろんずっと憧れてたプロのレスラーになれて喜びはありますけどでも初っ端でこうやって負けてしまって悔しい 思いが今上回ってます次3日後13日に開幕戦の第1試合で八木と八木哲弘と試合組んでいただいてるんでそこでは今日以上の力を出して勝ちます。はい 目標とするレスラーは今は特にいないですただ、まあ、あえて言うなら自分は昔の武藤武藤圭司さんが好きなのでもっと体も全然今細いですしもっと体を大きくして動けて 修学力を生かしたレスラーになりたいです将来はヘビーとかそうですあそれも今まだとにかくもう今がむしゃらにやってるだけなんですかるまだ考えれてないんですけどまあそのタイミングがあれば体がそして大きくななればもうそれは体重1 0 0キロ超えてきたらもう <laughs> ヘビー級にステップアップすることもあるんで。 今はとりあえず自分の前に立った選手を潰していくっていうそれだけです。成田選手は強いと思いました。いえ、ただ経験が向こうの方が上なだけで。 全然こっちも追い詰めてたと思うんで思うんですけどでもまだやっぱり自分には足りないものがたくさんあるんでそこを補っていけば成田成田だろうと海野だろうと八木だろうと岡だろうと北村だろうと自分は超えてみせます。 どういった技を得意技にしていきたいですか今は体重まだまだ軽いですし、うん、重い選手を持ち上げて投げたりとかそういうのはちょっと難しいと思うんでもっとパワーつけて体重上げて、うん、まあ、投げ技だったり、まあ、飛び技飛び技ももちろん 決めそれで決めたいっていうのもありますし、まあ、一番はレスリングの技術で、えー、見せていきたいですね。そこは負けないように今まで高校大学とレスリング毎日毎日やってきたんでそこは負け負けたくないです。 初勝利おめでとうございますありがとうございます、初勝利は初勝利ですけど僕は正直これは初勝利と思わずあくまで先輩から取る勝利が僕の中で初勝利だと思ってるのでまだまだですまあ、まあこれから蹴っ張っていきます対戦相手に対する感想を一言もらっていい やりにくかった